assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar adham bloger kanalining shatda obunachilari mana aziz obunachilar podpischiklar podaxona taraflarida ham bir syomka qil degan ekansiz shuning uchun bir syomka qilyapmiz mana absalombayin ko'chasigacha trotuar quyilib kelgan buyog'i quyilgan yo'q podaxona taraf buyog'i shu buyog'ini ham olib kelingan yo'q mumkin bo'lmasligi ham mumkin balkim keyinroq bo'lishi mumkin ag'ayni manakay baliqda suv bor mana yeginlari suvlayapti mana bu yog'ini syomka qilib o'tib mana bu yog'i konechnisi mana shu tarafi shundan boshlangan до конца limonbog'gacha kecha ko'rdilaringiz videosini da og'iz narsani norjag'i moziratni norjag'i shu yergacha bugun 17 mart sanasida sizlar bilan ko'rishib turibmiz ba'zi obunachilar uchun mana syomka qilyapmiz bu yoqlarda ham mana trotuarlar foydali o'quvchilar mana foydaviy trotuardan maktabga borib kelyapti norjog'i batirovotlarni o'zlaringiz ko'rgansizlar u yoqlarda ham syomka qilib oldinroq qo'yganmiz endi mana shu o'rtalarni syomka qilmagandim bu yerini ham mana syomka qilib o'tyapman sizlardan nima so'raymiz bitta bitta layklarni so'rab qolamiz bepul layklarni bosib qo'yingizlar kanaldan uzoqlashmangizlar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmangizlar mana bu yer magazinni oldilari Yana ko'chamizda bachilar mana vaziyat bilan yaptı. boryapti mana bu yerlar ham o'zi kecha quyilganman deymanda mana quyilib ketdi mana bu yerlar ham magazin mana bu yer necha metr qolibdi mana shu yer 5 metre joyi qolibdi buni ham quyib tashlasa shu bilan ದಾಲ್ಶಿಮವನ್ನು బియ్యం కొరియాసర్ दा बतर बतकचे सेम पर परामस Ko'stekmasin mana qishlog'imiz ancha obodonchilik yaxshi. Asfalt mana trotuar, svet. Mana g'ayndir. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. кейінгі видеода көріскенше